जी एक्चुअली मैं मॉडलिंग मेरी मॉडलिंग करियर बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड थी बाय चांस थी uh, मैं एक्चुअली एक्ट्रेस हूँ अभिनेता हूँ uh, मैं थिएटर की एक्ट्रेस हूँ मैंने कुछ फिल्में भी की हैं मॉडलिंग बाय द वे हो गया मेरे लिए क्योंकि मुझे एक्चुअली क्लोथ्स और फैशन में बहुत इंटरेस्ट है मैं बहुत पसंद करती हूँ मुझे मज़ा आता है so modelling just happen all the way तो आ, मैंने एक्चुअली काफ़ी हट के पिक्चरें की हैं नॉन कमर्शियल पिक्चरें की हैं कुछ थी ऐसे आयशा थी एक सोना कपूर जानवीज कज़न के साथ आ, फिर दिया जिंदगी की आलिया और शादी के साथ आ, एक बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल इंडिपेंडेंट फिल्म थी which is second Kashmir which is festivals में जा रहे हैं अभी इंटरनेशनली इटली में अभी next month call Shehjar which I played lead in in. Is a film call M M which is on Netflix so bunch of film बहुत किस्म के जब से मैं पाँच साल की थी जब से तब से मैं स्टेज पे नाच रही हूँ तो I have been doing lot of theatre I done a of classics like Shakespeare I done lot of classics like Tennessee Williams Hindi में मैंने आधे अधूरे किया है बहुत ही खूबसूरत प्ले है uh, अभी मैं हैडा गैबलर पिक्सन की एक प्ले है which is be adapted in Hindi and directed by Roop ji so I am that this year तो एक्चुअली बहुत वैरायटी की चीज़ें की हैं but more than thing I think in the work I do मैं स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स में बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ जो इंडिपेंडेंट है जो उनका दिमाग अपना दिमाग है जो जो मतलब अपनी सिचुएशंस से विक्ट्री पा सकते हैं overcome situation so I find that very very interesting जी आई थिंक बहुत बहुत ऐसे लोग हैं लाइफ में जो आपको इंस्पायर करते हैं जैसे so many talented actors and actresses both here and abroad who I love and admire. But then people also women. I mean, whether it's uh, uh, just women like Audrey Hepburn से लेके ग्रेस कैली से लेके मिशेल ओबामा से लेके Ellen DeGeneres Oprah there's so many people who inspire me from different walks of life uh, Mother Teresa of course she sounds cliche but of course she inspires us you know so I think you find inspiration even around you every day you have to find it every day uh, you have to find something that, that inspires you nature inspires you a lot uh, I think, uh, you know, uh, of course my mother, which of course everybody wants to hear that, so I'll say that. <laughs> she's a she's a firecracker, rockstar my mother. So uh, inspiration I think सब जगह से मिलती है आप कुछ पढ़ लो आप कुछ देख लो आप कुछ सुन लो आप कुछ आर्ट देख लो आप कुछ गाना सुनो इंस्पिरेशन इज ऑल अराउंड तो टॉमी का I think is one of the most iconic classic American brands if you look at it you know you see actually in fact colours भी देखोगे तो आई ब्लैक ही याद आ जाती है सो आई थिंक स्पॉट्स हुए हैं कम्फर्ट हुए हैं with an understated luxury to it which can go from day to night is very Tommy uniqueness यही है कि uh, जो स्पॉटी शीट लुक है लेकिन जो अंडरस्टेटेड जो लग्जरी और ग्लैमर है वो दोनों को बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं अभी इंडिया में उनके 290 प्लस आई डॉज हैं तो this is my second association Tommy and I am to be here again with the Tommy family and I this on and on जी तो uh, एक्चुअली मैं सब जगह परफॉर्म की हूँ I lot of big cities lot of small cities in India and my place in पर yesterday I was thinking before I was about to fly here in the morning that uh, that uh, that I've never been here. So मैं बहुत खुश हूँ. Uh, I hope I come back here with one of my plays to perform for all of you. I think it's wonderful that तीन साल के लिए आप you know you're the cleanest city in India.